للعلماء في بيان معنى السياحة في قول الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين أقوال كلها تدل على ارتقاء الإسلام إلى معالي الأمور وبناء الأمة على مكارم الأخلاق وجميل الخصال فمنهم من فسر السياحة بالسفر في طلب العلم قال عكرمة السائحون هم طلبة العلم وفسرها بعضهم بالجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث عند أبي داود عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وقال عطاء السائحون هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله وفسرها بعضهم بالصيام فإن الله تعالى قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سائحات وكذا فسر السياحة بالصيام أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم ولكن يا حسرة على العباد قد دنس هذا اللفظ حيث أصبح مصطلحا معاصرا تشم منه رائحة التلوث العقدي والفساد الأخلاقي والتحلل من الضوابط والقيم فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل